Boa tarde, Julia. Boa tarde. Vou te presentar, se non te importa. Eh, Julia Carballo Rodríguez, eh, contratada doutora da área de microbioloxía na Universidade de Vigo, no campus de Ourense, de feito está pois tanto en ciencias ambientais como en tecnoloxía dos alimentos. Uh -huh. eh, vale, eh, fai un tempo ela e outras dúas persoas máis da Vigo abordar un, un proxecto que se chama eh, experimenta, que ten moito que ver con 11 de febreiro, que é o día en que se pretende conmemorar, celebrar ou dar pulo a presencia das mulleres e das nenas na, no mundo científico. Uh -huh. E isto ven a conto por algo que moita xente lle despista, que é a pouca presencia de mulleres en no STEM e que este STEM, pois este STEM é Science, que é ciencia en inglés, tecnoloxía, enxeñerías e matemáticas. -huh. Pouca presencia de mulleres, de nenas que estudan este tipo de ramas. Vale, tendo en conta todo isto, Julia, eh, e naixa idea de querer dar referentes ás, ás xóvenes que queren estudiar algunha destas ramas, tú mesma te, te convirtes nun referente porque tú eres de ciencias. Eh, me podes explicar Como decidiches, eh, en que momento decidiches entrar a estudiar este tipo de estudios que teñen que ver moito co que ahora se reivindica para que haxa máis mulleres porque realmente a presencia é minoritaria. Como comezaches tú? Pois mira, pois por casualidades, realmente. Porque a min, eh, se penso cando mm, estudiei a, secu a secundaria, que daquela se chamaba BUP, eh, e disposo COU, e pois eh, a min gustábanme dúas gustou dúas cousas. Por un lado, gustábame os idiomas e por outro lado, gustábame a ciencia en xeral. E, bueno, no contexto da ciencia en xeral, pois, tamén me gustaba o cuidado das persoas e todas esta, estas cousas, non? Entón, pois, eh, de feito, eh, pois, eh, pretendín estudiar medicina. Uh -huh. Pero foi o primeiro ano que houve números clausos, é dicir, que había un certo número de persoas que iban a entrar e un certo número de persoas que non íbamos a entrar, xa, xa me adianto os acontecimentos, E, ademais, eh, no meu caso, pois quedei xustamente no borde e con unha con, con, con algo que me, naquel momento me parece un injusto, que que primaron a nota da selectividade frente á nota da trayectoria uh -huh. a hora de decir de poñer o, o tope. O, o tope. E entón non entrei en non entrei en en medicina. E entón pois Bueno, pois dixen, pois bueno, bioloxía, bueno, tamén andaba a filoloxía por aí andando e tal, nada, dixen bioloxía, porque ademais a, nese momento, pois eu xa sabía que si, a, eh, coas ciencias que tiña relación cos idiomas, co inglés, que a mí me gustaba moito e tal. Entón, pois, eh, eh, mm, bioloxía era a seguinte opción. Pero nese momento cruzouse, cruzouse comigo que hoxe meu home, na, cruzouse comigo na, na discusión de a ver que vou estudiar, xa era, xa era o meu compañeiro daquelas, Dixe, por que non farmacia? Porque farmacia dacha a posibilidade, bueno, tamén conocía alguén que estudiara farmacia, pois en farmacia estudes isto, aquilo, outro, tal e cual. Dixe, bueno, pois farmacia. E aquí me presentei eu en farmacia, para empezar a estudiar farmacia, sin haber cursado nin química, nin física, nin matemáticas, <laughs> no último curso de, no COU. O que foras por letras, entón, que fora, no, letras. En realidade foran mistas, fixera historia da arte, non sei cantas cousas. Bueno, entonces, claro, mm, a dificultade era grande, pero bueno, dixen eu daqui, non... Tamén tiña unha idea de, de ir... Eh, de ir, eh, bueno, pues, si paso, fago primeiro, e despois cambiome e tal, pues, pues, sempre hai uh -huh. unha posibilidade de cambiarse de titulación, pero empecé primeiro e dixo, no, isto vai me gustar, creo que non me vou cambiar. Bueno, tuven que facer un esforzo grande porque tuven que <laughs> dar clases particulares, ou ir a clases particulares de física, química e matemáticas Uh -huh. Mm. para poñerme ao día, e, e ao mesmo tempo dar eu clase desas asignaturas a nenos de primaria para sacar diñeiro para pagar as miñas clases de Ajá. para pagar as miñas clases extra, non? Bueno, pois eh, así, con todas estas ocupa moi ocupada durante durante ese tempo, despois seguí ser preocupada, por se me acostumbrei, pois eh, eh, mm, salín adiante, é dicir, pois, entre, entre set, xa, xuño, setembro e febreiro, que daquela se ve unha convocatoria en febreiro, quitei, quitei primeiro de diante, E a partir dai, pois, xa seguín. E a verdade é que, mm, visto desde hoxe, visto desde hoxe, estou moi contenta de haber estudiado farmacia. Nunca me dediquei a... Nunca Pero me dediquei... tardaches moito en quedarte contenta ou xa estabas no, contenta? No, o sea, sí, no, xa decidín que non, gustoume, gustoume uh -huh. a, a, as cousas que se estudiaron, gustoume, porque en realidad tamén ten que ver cos cuidados, con sí. todo isto, non? Con como conocer como funciona o corpo, que son cousas que a min sempre me gustaron. E co paso do tempo, pois realmente doume conta, claro, xa digo, nunca nunca exercín como farma, como mm, titular dunha farmacia nin uh -huh. nada deso, pero bueno, a miña vida foi por outros derroteiros, por a investigación e despois por a docencia, pero pero visto con hoxe e comparado, por exemplo, con hoxe, non tardei xa fai tempo, que me fai 30 anos que xa penso Pero bueno, sigue satisfeita, que ben. Porque que vin eu comparado con, por exemplo, con colegas eh, colegas eh, meus e colegas miñas que estudiaron ou, ou ben química, ou millor, ou ben bioloxía, eh, eh, eh, e en ciencias como a microbioloxía que ten que ten as ten, ten que ten, hai que saber base de microbioloxía, uh -huh. ou digo de, de química, base de bioloxía, e eh, ta, pero tamén base de como se poden corregir pois, enfermedades e cousas uh -huh. así, porque a microbioloxía pois, ten que ver tamén con enfermedades, non, só, pero tamén. E entonces, eh, a, ao haber estudiado farmacia, fíxome, con, fix, fíxome que eu tuveron unhas conexións nen todas estas ciencias que os meus colegas e colegas químicos ou biólogos ou tal Pois non tiña, porque eu tiña unha formación de química, por exemplo, moi relacionada ca bioloxía, con, o sea, uh -huh. que é unha, ao final, eh, moita máis conexión, moita máis fluidez entre todos estes campos que outra xente que estudiou outras carreiras. Digamos, eso foi unha das cousas que, sí, que, sí. que, que valorei ao longo do tempo. No? E visto agora que a perspectiva do tempo, a situación das mulleres en farmacia daquelas, como estudiantes, como era? eh, de, como moitas, mulleres, poucas... Como, sí, en, mm, xa éramos bastantes. En farmacia sempre houve unha, sempre foi unha profesión moi feminizada, pois porque, bueno, porque mm, digamos que ten que ver cos cuidados. Eh, ten que ver, no, eu creo que non ten que ver cos cuidados, eso ten que ver máis con co, coa, coas tradicións familiares, que no meu caso non houve ningunha tradición familiar de que, de que se heredaban as farmacias, ou tamén de que unha muller que tuveron a farmacia, o mellor podía estar na casa, atendendo a casa tamén. Isto eu que eu razono sí, sí. Eh, ao cabo do tempo de por que era unha profesión na que xa había, ou uns estudios onde xa había daquelas moitos mulleres. Estamos falando, eu estudiei nos anos eh, a principios dos 80. Empecé uh -huh. nos 79 e acabei no 85, 86. E en que momento empezaste a, a reflexionar ou a ser consciente de esta, deste pouco acceso das mulleres ás carreiras que forman este conxunto que se chama STEM e que eh... eso che empezou a aparecer eh, importante para tratar de alguna claro, maneira. Claro, unha, a, bueno, este é un tema que se ven falando desde fai moito tempo. Entón, realmente, eu teño que ser eh, sincera nas, nas carreiras de biología ou se si pensamos aquí en, en, cien, en na Facultade de Ciencias nosa, realmente somos maioría mulleres. O sea, nas profesoras, quizá en algunhas mm, máis ou menos, e, e, e, e, e senón incluso máis, non? Dependendo do ano, incluso en ciencias ambientais suele haber a mesma cantidade, tal uh -huh. e cual, e en, e en ciencia e tecnoloxía dos alimentos predominan as mulleres aínda. Tamén terá que ver coa pois iso, co coñecemento dos alimentos, a preocupación coa nutrición uh -huh. e todas esas cousas, non? Pero na enxeñería agraria é onde faltan mulleres dos, na Enxeñería Agraria, que tamén é unha titulación que temos na Facultade de, de Ciencias, moi poucas mulleres. E, eso por un lado. Claro, cando empezo a falar con outras eh, profesoras, bueno, mm, eh, en relación co experimento en femenino que ti xa mencionaches, non? Cando empezo a falar con outras profesoras así do campus e tal, pois claro, dámonos conta en física, mm, cando había física aquí, pouquísimas mulleres, en, en enxeñería informática, pois un 15%, un 20%, incluso disminuíron o, la, o acceso de mulleres ao, ao longo do tempo, en en a enxeñería aeroespacial eh, tamén o mismo, moi pouca, o sea, tamén, pois, o mellor, 15, 20, 30%, non sei, non teño os datos exactamente. entonces foi cando, vendo isto, que era unha cousa, non é que o inventáramos nós, ou que nos dáramos conta nós, é unha cousa que se viña falando na literatura uh -huh. científica, na, na literatura relacionada coa, coa educación universitaria, pois era unha cousa que se viña constatando fai tempo, non? E non solamente eso, senón que o que se, o que, o que se sabe agora é que non é que haxa menos mulleres, é que vai disminuindo a cantidade de mulleres ou homes que van á ciencia, a, a calquer titulación de ciencia, se comparamos con humanidades ou con ciencias sociais ou cosas así. É dicir, parece que o interés pola ciencia, non solamente das mulleres, senón da poboa, dos, dos, dos, bueno, dos, dos eh, estudiantado en xeral, pois vai disminuindo. E, e entón, pois, é unha cousa que non é que me dera conta eu, é que, bueno, vendo que din por aí outros que estudiosos de, destas, destas cousas, pois eh, parece que hai que facer propaganda por a, por a ciencia. Das formas, eh, vos fixestes propaganda de unha forma moi peculiar que a, a primeira vista pode parecer de sentido común, que botarvos á rúa cun experimento de poñer en marcha nas propias rúas de Ourense e me imagino que en outros lugares o contacto directo das persoas que pasan pola rúa con determinadas cousas que se fan mm. en ciencia me parece unha forma como moi moi práctica que non sei se ten sí. feito moitas veces, eu penso que non houve proxectos así cerca. Empezamos, eh, bueno, aí digamos que a partir do 2000, eu creo que non foi no 2015 ou no 2016, cando a ONU declarou o día 11 de febreiro eh, Día da Muller e da Nena na Ciencia, non? Por uh -huh. Texto, todo isto que vimos dicendo. E entonces xa eu creo que foi en 2000 en 2017, o sea, o ano seguinte, digamos, houve un colectivo a nivel de España que se chamou Iniciativa 11F, uh Entonces nós coñecedoras de, desa de iniciativa 11F, porque realmente xa tiñamos feito pequenos experimentos, é dicir, individualmente, uh -huh. nós ou incluso outra xente da, do, dos nosos centros, pois tiñamos feito eh, actividades de ir aos coles, de facer experimentos nos coles, claro, un solo, ou moi poucos experimentos, porque claro, non podes mm, realmente a nós Home, tamén nos pagan por facer propaganda, se o queres decir así, pero nós tamén temos unha carga de traballo uh -huh. de estar ali no noso centro, pois cos nosos alumnos e tal. Pero bueno, xa tiñamos esa cousa de divulgar a ciencia, digamos, xa tiñamos o veneno metido na sí. sangue. Entonces a partir de a partir de foi eu creo que o noso primeiro experimenta, dir a primeira eh, a primeira xornada que houve de experimenta feminino foi en 2000 Ora non sei se en 2018. Uh -huh. Bueno, nada. O que pase é que esa primeira fixémola ali no campus, o sea, no, nas, nas instalacións, en realidad no edificio politécnico. E o que fixemos foi un concurso a, lanzado, un concurso, unha, digamos, unha apertura de, de, de un período para, para pedir vir ali, aos centros, aos centros de, de Ourense e arrededores, bueno, da, da provincia de Ourense, uh -huh. vamos a decir, para que, que, que íbamos a facer isto, para que viñeran, mm, porque claro, mm, non podíamos admitir a calquera que chegara, tiñamos que eh, decir, bueno, aquí cabe nos tanta xente, vamos, eh, que pasen en grupos de 20 polos distintos experimentos, entón tiñamos que limitar o número de centros Fa, e de personas. Falas de visitas, os experimentos puñadelos vos? Os, exper, nos, os experimentos todo, organizamos sí. nos todo. Eso foi o que eh, saliu a rúa o ano seguinte? Eso foi o que saliu á rúa 4 anos despois. 4 anos despois. Porque estou falando do 18, fixémolo ali. O 19 tamén o fixemos ali. O 2020 tamén o fixemos na universidade. Acabábamos de facelo cando veu o confinamento. Entón, o 2021 fixemos unha feira virtual, que, uh -huh. bueno, que o que fixemos foi preparar os experimentos, gravar uns vídeos, porque eh, chamámoslle feira a estas, non? Unha feira de ciencia. Entón, no 2021, como non era posible facelo polo tema da sí. pandemia e tal, pois o que fixemos foi que eh, os distintos grupos que facían estes experimentos os eh, fese, fixeran un vídeo sobre os seus experimentos e colgamos todos esos vídeos na rede. E o 2021, que foi o ano pasado, no, o, 2000, non, o 2022, que foi o ano pasado, foi o ano que salimos á rúa. O curso Gra pasado. Claro, gracias uh -huh. a que, bueno, o Concello pues, pagou Eh... Que, que percibides en ese cando estades na rúa e, a, e as rapazas e os rapaces, pero sobre todo as rapazas, as mulleres, nais, fillas, eh, nenas en edade de universidade, que percibides? Cando vos ven, lle chama atención dende o primeiro ano, xa tedes sí, experiencia? Sí, no, dende o primeiro ano a, a, os asistentes, é dicir, os primeiros anos o que viñan era os, os eh, eh, estudantes de nenos e nenas, eh, uh -huh, non? porque sí, sí. pensamos que non é que haxa que atraer as nenas, eh, hacia a ciencia eh, poñendo os exemplos das mulleres, senón tamén pensamos que é bo que os nenos vexan a mulleres facendo ciencia, porque ademais o que pretendemos é atraelos a todos para a ciencia, por isto que decía eu sí. de que a cantidade de, de, de alumnado que accede a, a, a carreiras científicas parece que vai baixando ao longo dos anos. Entón, eh, os primeiros anos viñan co, co seu profesorado, é dicir, viñan o alumnado, mm. nenas e nenos, acompañados polos seus profesores ou profesoras, e, e, eh, bueno, así que lles gusto, o sea, creemos que lles gusto, de feito, bueno, tiñamos hasta unhas enquisas, valóranos e tal e cual, bueno, pois pues dábanos sempre un oito e eh, oito e pico, de que nos puxeran nota, non? Que puxeran nota a actividade, o sea, entendemos que lles gustou. E o ano pasado, que percibimos? Bueno, por un lado, a, a nosa xente, as nosas cento e pico personas que somos as que montamos os experimentos, Ajá. facemos, estamos por diante, por detrás ou polo medio, que é moita xente, Pois estiveron encantados, encantada, encantadas, vamos decir, porque a maioría son mulleres, eh, temos algún home por ali, uh -huh. lóxicamente, eh, algúns colaborando, entonces eh, encantadas, o sea, encantoulles salir á calle, gustoulles moito máis que facelo ali. E despois ao, a, aos coles, pois ao público en xeral, pois tamén, é dicir, a percepción que temos é eh, os que viñeron de coles, moi ben, e, e que idea sacamos disto tamén? Que nin na cidade a xente sabe o que hai É dicir, porque non é solo, é dicir, creo que a ventaxa de sair a, á rúa é que non solamente publicitamos a ciencia, senón que lle enseñamos á cidadanía en xeral que isto existe, que aquí hai xente facendo cousas moi interesantes, incluso facendo investigacións moi interesantes. Case ¿no? se comprende que as propias mulleres e as nenas non teñan referentes, porque en xeral a sociedade non está nada sensibilizada ou está como bloqueada e pechada sí, sí. respecto a determinados sí, temas, sí. que igual é un problema de que a ciencia ou este tipo de carreiras sempre se viron como algo lonxano, como algo pouco Eh, eh pois non, no, se podo dicir, <laughs> non o sei, non teño unha non teño unha conclusión notades, sobre eso. Notades, supoño que moi moi moi cedo para notar, pero notades que haxa un maior interese pola ciencia en cuanto a matricula, a matriculación é ou difícil, é difícil, sabes? É difícil <laughs> relacionalo directamente coas nosas actividades, non? Sinceramente. Eh Bueno, desde que aquí empezou Ciencias Ambientais, eh, ciencia ten, en Ciencias Ambientais e en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos cubren esas plazas. entonces eh, sí, bueno, eh, son... bueno, en Informática creo que tamén, mm. con homens ou mulleres, e creo que en a Ingeniería Aeroespacial tamén. Estamos falando, digamos, das, das, que das ciencias máis duras, ainda que, digamos, as, as enxeñerías sempre teñen por ciencias máis complicadas. E eu eh... creo que sí que están atraendo, que están atraendo clientes. Eh, ou educandos, claro, vale. queremos así. Por que <laughs> as nenas en xeral? Por que para as nenas, para as nenas, bueno, falamos das nenas, da 17 horas mm. infantilizamos igual un pouco, pero bueno, no, por que no, as chicas, por que as chicas, as adolescentes, mm. e falando de chicas, non se plantexan eh, en xeral, vamos a xeralizar, porque sí. igual non hai enquisas, igual hai enquisas, pero no, hai, por, que, hai. por que non se plantexan en Ourense, por exemplo, eh, matricularse en, pues pois eso, en enxeñerías, en matemáticas, en tecnoloxía ou en, ou en ciencias? Non é diferente en Ourense de outros sitios, eh? eso uh -huh. para empezar. Pero si hai estudios, hai moitos estudios de, de esta, bueno, destos, da xente que analiza os porqué de, da, das eleccións e tal, entonces hai varios factores Un dos factores eh, din que, que xa con seis anos as nenas teñen máis a percepción de que, de que, de que non son boas para as matemáticas, por exemplo, de que pois eh, se si vamos máis adiante, pois as matemáticas, a física, a química, que por que E por que pasa por qué? Bueno, parece ser, tamén hai unha un, estudios que indican que, eh, que temos un nesgo, que todos, todos, todas, temos uh -huh. un nesgo de xénero. E que hai cousas como que incluso desde infantil, pois incluso o profesorado di, bueno, tú eres mellor para tal, tú mellor as matemáticas, que cando contesta un neno dáselle máis tempo para falar, cando contesta unha nena interrúmpese a máis, dáselle menos, e dadvos conta que eso, eso tamén nos pasa a hora de adultas. Iba non? Decir... Cando fala un home, parece que senta cátedra. Cando fala unha muller, enta que seña do mesmo tema, pois incluso vemos nas, nas, nas, estas, nas tertulias e todo eso, parece que as mulleres son interrumpidas e non se lles deixa expresar a idea completa eh, con máis frecuencia que, que os homes. ¿no? Estamos entrando en detalles moi interesantes es... e que se poden aplicar a cada a calquera, a calquer eido, profesión, a calquera sí, eido da vida. Sí, sí, sí. Vale, contándome. Pois pues eso parece que ten que ver, o sea, que na educación das nenas que ten que ver todo todo isto, non? Tamén de, de, eh, o sea, nesgos que non é que hai que se pretenda culpabilizar a nadie, sin, uh -huh. sin solo hai que falar dos asuntos para que para que poidamos velos e que para que, para que poidamos interiorizalos uh -huh. e, e incluso se é o caso corresilos, non? Uh -huh. E, e despois está o factor familia tamén. A, a ese medo que temos a que a esa esa protección extra das nenas, non? Bueno, ese é un mundo moi duro, é un mundo moi de homes, para que te vas meter ti unha enxeñería, unha arquitectura, unha tal... Eche mellor unha cousa máis levadeira, máis tal... Que ao final levamos máis traballo, pero bueno. Bueno, sí, pero... <laughs> <laughs> bueno, pero quero dicir que a, está eso, eso uh -huh. tal. E despois hai unha excepción, que é medicina. Uh mm. -huh. Hai unha excepción que é medicina, pero aí está o tema dos cuidados, non? que tamén parece que como muller o dos cuidados e todo eso, porque todas queren ser médicas tamén, todo, bueno, como eu tamén quería. Eu tamén. Eu, <laughs> eu, tamén, eu tamén quería, non? Entonces, eh, porque aí sí que agora xa hai, xa hai eh, moitas médicas, hm? moitas médicas, que por certo algunhas prefieren que lles chamen médicos, que iso é outro tema do que tamén se podría falar, a importancia do lenguaxe a hora de falar do xénero das profesións. Por que alguén quere que a traten en masculino cando hai un femenino posible? E iso entra dentro das, e iso das, entra dentro dos condicionantes... nesgos, destos desnegos uh -huh. que temos, porque parece que si eres un, si, si eres un médico, parece que tes mm, máis mm, seriedade, eh, máis, parece que eres mellor. Mm, se eres unha médica, mellor non. Que fai bueno, falta? Isto lévanos a política, non? Que a, Mel, falta? a Meloni, sí. porque, porque quere que lle chamen presidente, o señor presidente en vez de presidenta. Julia, que compre para que nunha familia, por exemplo, eso pueda cambiar? Parece complicado, pero... Pois non o sei, non o sei. De que se trataría? Cada día que sería no, no, o que hai que ter en que, conta? Supoño que unha, bueno, unha cousa que nos pensamos é faltan modelos. É dicir, de aí que queiramos facernos visibles, o sea, que nos montáramos estas xornadas, uh -huh. estes proxectos e tal, que queiramos facer visibles as mulleres científicas, as mulleres enxeñeiras, as mulleres informáticas, as mulleres o que seña, para que haxa uns modelos e para que tamén as familias vexan, non, mira, que aquí hai unha xa de xente que, que non vemos e que, sin embargo, están aí uh -huh. e son mulleres relevantes, non? Eu penso que, de todas formas, eh, se nota moitísimo o movimento eh, en eso que estás comentando, en dar visibilidade a mulleres que na historia ou, ou, ou actualmente mm. están en este tipo de eidos e, sin embargo, porque se ven redes, por exemplo, aínda se fala de moita estranxeira, que os hai, mm. pero digo, e máis cerca non temos hai mulleres nas, referentes. Hai moitas, mira, hai unha hai unha hai unha páxina web eh, mujeres mujeres en la ciencia, uh -huh. que eh, unha páxina web, hai un, é, é todo un proxecto de visibilización de mulleres españolas e estranxeiras, uh -huh. que hai moitísimas máis das que coñecemos. É dicir, hai infinidade de mulleres que tiveron un papel no, na evolución da ciencia alucinante. Pero o que che a dicir, é unha, é, é unha páxina, eu creo que se chama Mujeres, Mujeres en la Ciencia, ou Mujeres e Ciencia, que é un proxecto da Universidade do País Vasco. Ajá. E aí teñen unha páxina chea de mulleres, infinidade de mulleres, que, bueno, eu sigo, eh, non me dá tempo a ler todas as <laughs> mulleres que hai. De... Entonces, a consecuencia deste movimento todo é verdad que no, o outro día vin unha tamén da Universidade de Murcia, que tamén tiñan al Murcia ou Málaga, non me acordo. Mm, bueno, era do sur, que tamén era pois, outras cousas de visibilización de, pero bueno, a través desa páxina, quen queira eh información de sobre mulleres científicas toda a cantidade delas que houbo, pois hai eh, esa, eh, a, esa disposición levate a moitos sitios diferentes, sí, sí, non? Sí. Cal... E bueno, nós, na nosa pequena aportación, o grupo experimental en feminino de, de aquí da, do, do campus de Ourense, pois timos por aí circulando dúas exposicións uh -huh de mulleres científicas. Circulando, digo, porque van circulando cada 15 días, durante o curso académico, cada 15 días en un centro de educación, a maioría son de secundaria. Onde está ahora? Sabes? Pois ahora mesmo, hoxe, chegou pola mañá recollina do, da, do Colexo Divina Pastora, que é un uh -huh. que de aquí de Ourense, e agora pola tarde está marchando para o Instituto Poeta Añón de Serra de Outes, a Coruña. É dicir, vai vai onde seña que a eso. Esa é unha delas que se chama Mulleres e Ciencia, que a fixemos o segundo ano, de feito estrenámola, o segundo experimento en femenino que houbo, que fixemos, estrenamos a exposición ese ano. E durante o confina que foi no confina que foi o do 2020. Uh -huh E, e de feito quedou xa nun cole confinada <laughs> tamén, é dicir, xa marchara para un cole quedou confinada hasta... Ui, a parte daquela había que someterla claro. a un proceso de... de, de nada, no, quedou ali, quedou ali e despois mm. cando a puxemos a andar pasaran tres ou catro meses e o virus é que algunha vez estuvo xa morrera. E, e o ano pasado estrenamos unha que se chama As mulleres que nos levaron á lúa que son uh -huh. todas esas mulleres que fixeron de que fixeron actividades para a primeira misión Apolo, a, para Apolo que chegou á Lúa. Eh, que parece bueno, que a primeira que chegou foi fai uns meses, pero que no, que non. No, no, que, que foi no ano, no ano 67 ou 68, sí, é sí. dicir, bueno, pois pues, en ese tempo xa houbo un montón de mulleres, pois pues, desde as que calcularon as trayectorias, non sei que, as forzas, bueno, as, as que chamaban as calculadoras humanas, que por certo houve unha película comercial fai uns anos sobre sobre elas. Eh, Ah, bueno, pues hasta que a que de, mm, eh, pues, eh, eh, diseñou os traxes e todo eso para que os astronautas mm. estuveran cómodos e tal, tal, pois os menús que iban comer, os, o, é dicir, todo, hasta houve hasta unha, hai unha, un, un, un programa que, que se pode chamar, ou un plan de control de calidade que se utiliza actualmente no control de calidade en industrias alimentarias, que uh -huh. alguén lle soñará que o APPCC, o análisis de perigos e puntos críticos de control, que naceu en realidade para prevenir a a posible, as posibles transmisión de enfermedades a través da comida aos astronautas que, bueno, desas primeiras misións, non? Eh, Vamos eh, bueno, non sei se me vou de no, non sei que, se me vou de tema. Que <laughs> estou de, no, esto, no, no, en absoluto. Pasa que estou estamos tocando dous paus simultaneamente mm. e quería simplemente sinalalo. Por un lado, eh, sempre se fala das dificultades das mulleres dificultades externas para acceder a determinados os estudios sí, sí, en Serai, sí, sí. por outro lado temos os propios conflitos internos ou o entorno que nos xa nos impide incluso plantexarnos ir a determinadas estudo, a determinados sí, estudos sí, sí. e por outro hai unha presencia, unha presencia, xa non digo que masiva, pero moi razonable de mulleres en todos os eidos que o que lles falta é visibilidade. Exactamente. Realmente estamos eh, un pouco machacaditas non, por todos non lados. Non aparecen nos libros de texto. Uh -huh. E cando pensa, eh, eso eh, é unha labor insente que temos por diante. cando se pensan alguén de ciencia que pensas, Einstein, <laughs> un home, Ramón y Cajal, o mellor, é dicir, ademais dunha ciencia de fai 100 anos ou, ou cento e pico claro, anos. Que, se... non, que, que, que está pasando agora? A, que, a, a, vacina do, a vacina do contra o coronavirus é gracias a que houve a, a, a caricó esta Cat, Catarín, Catarín, creo que se chama, Caricó, que, este, que levaba, pois, pues, ale, cos vacunas de ARN, algo, ale, que isto non sei que, ale, que isto non sei que, dicir, a ciencia estaba feita, solo chegou o momento en que había necesidade e entón recurrimos a algo que xa estaba feito. Que lle pasou eh? tamén a moitos homes, pero que, que ela pouco máis non consigue sair exactamente. A, a palestra. Claro. Bueno, Isto deseneraría unha charla super emocionante. Só quería comentarche, en plan contemporáneo, aparte de vos, e seguramente moitas mulleres que a ti de sentido común che veñen a cabeza, porque pero cales consideras que poden ser tres mulleres as descoñecidas da ciencia galega por exemplo, non digo que sean actualísimas de hoxe, Ay, pero sei, tres pero... descoñecidas que tú ya mira, e non se sabe, pero estas tres mulleres están facendo mogollón. Bueno, vos mira, un, en concreto unha amiga miña, María José Alonso, unha farmacéutica, por certo, E contame pois, que, que fai. Pois, eh, esta, tampouco estou moi, teño que decir que estou un pouco, mm, non moi o día, pero esta xente estaba está con isto das nanopartículas e a dirección de, de un área que está moi agora moi en punta, pois, por exemplo, o incluir fármacos nestas nanopartículas que teñen unhas características especiais para leválas xustamente o ao lugar falta. onde ten que o fármaco facer o, o seu efecto e non mandalo ao corpo calquera que faga efectos secundarios en outros lugares. E onde se está facendo ese traballo? Ese traballo en Santiago de Compostela. Vale. Non, non, pues hai que a que, non hai que ir moi lexos. Nos vamos a quedar con ese nome. E como o vosso proxecto me parece tamén referente para dar visibilidade e polas persoas que, as que levades a cabo, eh, contanos Que, que proxecto tedes con Experimenta? Vai seguir camiño, non vai seguir? Sí, en principio sí. Be, con Experimenta vamos seguir mentras podamos, mentras Sería... teñamos enerxía e teñamos axudas de financiación, porque claro, todo o que se faga costa cartos. É un proxecto de primavera, verdad? É un Si, sí, sempre na semana onde corresponda ao 11 de febreiro. O sea, non é de primavera. Bueno, é un poquinho antes, En febreiro, sí, sí. por, por o Día da Ciencia, bueno, dependendo das circunstancias, que teñamos, pois que día da semana é, porque claro, isto hai que este, isto, isto eh, hai que combinalo coa vida normal, é dicir, coas clases que cada unha temos que dar, coas investigacións que cada unha temos que facer, coas, coa, coa, coas charlas que teñas comprometidas non sei uh -huh. onde, dicir, isto é a maiores. Entón, a veces, ou coa, coas instalacións, coa disponibilidade das instalacións, porque, bueno, se non podemos, se non temos financiación para ir á calle, porque non temos financiación, de no, pois non o podemos facer claro. ali, na calle. entonces e, e se a, na calle, pois tamén hai un traballo a maiores que é montar a historia ali. Si non, si, si, si non pois, temos lo que facer dentro, e entón iso hai que combinalo coas actividades que hai normalmente no, no, nos, nas instalacións da, da universidade, é dicir, coas clases, coas prácticas, cos laboratorios, con non sei que, sempre entón, todo complicadísimo claro, para as mulleres. Entón, por eso que, que, bueno, neste caso sería tamén para os homens, non? Sí, a complicación sí, sí. non é maior neste caso, non? Eu creo que incluso, bueno, non quero... Iba a decir, incluso nos organizamos un pouco mellor, pero bueno, eh, vamos a non, <laughs> a non entrar noutro campo, noutro, noutra discusión. Entón, claro, sempre o facemos eh, alrededor desa semana de uh -huh. onde cadre antes ou dispós do 11 de febreiro, pero por eses días. Pois algún día foi o 12, outro día foi o 16, outro ano foi o 16. Bueno, bueno eu penso que no mes de febreiro temos aí unha convocatoria a nivel de Ourense eh, fantástica. Sí, se, se non penso... hai algo parecido a unha pandemia que non lo impide. <laughs> e nin así. <laughs> eh, seguramente habrá moita xente pendiente e seguiremos tamén sí, poñendo un poquinho aí os... ese evento de febreiro que sendo un mes pois un pouco desagradable, desabrido, despois de xaneiro, aí temos un bo motivo. Claro, tamén para a rúa hai que contar co tempo. Pero hai a ver, que... a, so, a, a sorte que hai. O motivo, o motivo hai, no e estaremos claro. pendentes e esperemos que teña moito éxito de novo e moito atrás activo, para, para toda la gente que pueda pasar por allí. pues muy eh, bien. Gracias, muchas gracias, Julia. pues de nada, Y transmite las felicitaciones pues, ás compañeras de, proyecto. proxecto, vale? vale? Pois da parte.